a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Bienaventurado quien anda sin culpa, el que camina en la ley del Señor. así como los he amado yo, dice el Señor. Bienaventurados quien guarda sus leyes, el que le busca con un fiel corazón. Los que se mantienen exentos de falta, y si dirigen por las sendas de Dios. unos a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Tú has promulgado, Señor, tus preceptos, enteramente se hagan de cumplir. Quiero yo guardar tus mandatos fielmente, parado no me dejes jamás. Un mandamiento nuevo les doy, verse unos a otros, así como los he amado yo.